positiivinen kasvatus lähti multa tuolta positiivisen psykologian opinnoista. Mä innostuin tuossa jo joitain vuosia sitten positiivisesta psykologiasta. Lähdin yliopistolle kurssille ja sitä kautta hyvin paljon tehnyt itseopiskelua. Että sanotaan, että tässä parin vuoden aikana on lukenut satoja positiiviseen psykologiaan liittyviä kirjallisu- tai kirjallisuutta ja sitä kautta positiiviseen pedagogiikkaan, jota Lotta Uusitalo, Malmivaara ja Kaisa Vuorinen tuo Suomeen. Ja se on ollut aivan valtavan hienoja oivalluksia on sisältänyt, mitä sieltä positiivisesta psykologiasta ja positiivisesta pedagogiikasta saa ammennettua. Sitten törmäsin sitä kautta myös positiiviseen vanhemmuuteen, positive parenting, mitä tuolla ulkomailla paljon suositaan ja yhdistämällä nämä kolme, positiivinen psykologia, positiivinen pedagogiikka ja positiivinen vanhemmuus, niistä muodostui positiivinen kasvatus. Lasten hyvän huomaamiseen, voimavaroihin, luonteen vahvuuksiin ja ylipäätänsä sen perheen kokonaisvaltaiseen voimavaroihin, taitoihin, kukoistamiseen. Että katsotaan sitä perhettä kokonaisuutena, mietitään mitä kaikkea hyvää siellä on, kasvatetaan sitä hyvää. Ja tätä kautta tutkimustuloksetkin todistaa, että ihmiset voi paremmin, on onnellisempia, hyvinvoivia. Ja tätä mä lähdin viemään eteenpäin. Mutta mun mielestä on tärkeää, että ei unohdeta jo, mitä kaikkea on löydetty ja tutkittu ja keksitty. Enkä mä ajatellut, että mä haluan luoda sen pyörän uudestaan, vaan mulla on siellä pohjalla muksuopin opit ja mulla on Thomas Gordonin toimivan perheen opit. Ja näissä on oikeastaan tosi paljon samanlaisuuksia arvomaailmassa ja tavoissa – käytetään, ei käytetä mitään pelkokasvatuksen keinoja, ei uhkailua, kiristystä, lahjontaa, vaan ollaan siirrytty rakkauskasvatukseen. Ja tätäkin se muksuoppi on. Ei ajatella, että on ongelmia ja niitä pitää lähteä ratkomaan, vaan lapsessa on paljon potentiaalia, mahdollisuuksia kasvaa, saada uusia taitoja – ja tämä on kyllä ollut yksi sellainen peruspilareista, kun mä tätä omaa kasvatusmenetelmää, että se on enemmän lihaa luiden ympärille ja luustosta löytyy tämä muksuoppi.